داستان ما دیگر نیست یا گوش زمان کرود و چشمش کور است سهر رفتم به گلزاره بچیدم دامن خاره افتراق بل بلان یک سو تماشای چمن یک سو تمام شای شیری سخن یک سال شیری سخن یک سو حسن جمالت خیالم آمد حسن جمالت ای خیالم آمد شیر نگاهت بس ای جمالت شیر نگاهت ای بس ای جمالت دستم مستم مست جمالت شدم خسته برستم دل من نگاه شدم خسته برستم دل من نگاه کپور را توی پری یادمون